अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त साकिब संधू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साकिब संधू तो जी दोस्तों आज हम आप जानेंगे आईडी ऐप के बारे में काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए थे कि भाई आईडी ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन दें तो जानते हैं आज आइडिया ऐप के बारे में जी तो दोस्तों हमने आपके लिए आपकी ज़ात की खातर हमने चालीस हज़ार रुपये खुद इन्वेस्ट किए हैं ताकि पता चले आईडी स्कैम है या रियल है जी दोस्तों वीडियो को स्किप मत करें ताकि आपको पता चल सके कि आइडिया ऐप स्कैम है या रियल है इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो जी चलते हैं आइडिया ऐप की तरफ जी हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो अब हम आपको बताएंगे इस आइडिया ऐप के बारे में वीडियो को स्किप मत करें वीडियो को पूरा देखें जी अस्सलाम वालेकुम अंसर भाई जी वालेकुम सलाम जी साकब भाई क्या हाल है अंसर भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए सब खैरियत से जी शुक्र अल्लाह का साकब भाई जी पूछे साकब भाई अंसर भाई ये काफ़ी दोस्त जो है ना कमेंट कर रहे थे कि आइडिया ऐप के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए ये स्कैम है कि रियल है जी साकब ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है असल में इसके बारे में ये काफ़ी ट्रेंडी ऐप है काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं इन्वेस्ट भी कर रहे हैं जी तो आपके कहने पे हमने इसमें इन्वेस्ट भी किया है जी, और जी। हम इसको लाइव आपको दिखाएंगे अब आप सामीन जो हमारे वो खुद फैसला करेंगे कि ये रियल है या फेक है जी साकिब भाई आए आपको दिखाते हैं वीडियो में लाइव के ये रियल है या स्कैम है ठीक है जी अभी हम आ गए हैं आईडी है एप्लीकेशन के होम आईपी जी ये हमारे पास होम ओपन हो गया अब ये देखें ये इनका ये नोटिफिकेशन आ रहा है about I D A groups दो हज़ार तेईस फेज़ थ्री स्ट्रेजिटी डेवलपमेंट ठीक है ये जी ये कह रहे हैं कि the first quarter of 2023 bonus reward seven thousand V I P places ये कह रहे हैं कि सत्तर हज़ार जगहों पे ये ये रिवाइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हम देखते हैं ये पहली तो ये इतना बड़ा रिवार्ड दे रहे हैं तो ये होता तो स्कैम ही ऐसे है चलें इसको आगे देखते हैं ये क्या चीज़ है जी ये हमारे पास इसके जो इंटरफेस <clears throat> आ रहा है जी ये हमारा बैलेंस जो हमने डिपॉज़िट किया था ये हमारे डॉलर शो हो रहे हैं ठीक है और ये आगे कस्टमर सर्विसेज है इनके इंटरफेस में ये देखें कि इतनी अच्छी इन्होंने तस्वीर लगाई है काम तो इन्होंने ऐसे किया जैसे ये काफ़ी प्रोफेशनल है लेकिन चेक करते हैं और भी चीज़ें ये क्वान्टिफाई है क्वान्टिफाई में इन्होंने दिया हुआ है ये नोटिफिकेशन इनका है वही ये ये आप रिवार्ड दे रहे हैं लोगों को ये इनका ये तरीका जो टारगेट देते हैं तीस तीस बड़ा तीस यानी कि अभी हमने कोई भी टारगेट मुकम्मल नहीं किया ये चीज़ वो है हमारे पास ये यहाँ पे हमारा अवेलेबल बैलेंस है और ये हमारा ये फ्यूचर है फ्यूचर में इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है फ्यूचर में इन्होंने ये करेंसीज दी हुई हैं ये बिटकॉइन है डी डॉलर्स हैं ठीक है ओपन है और शार्ट है ये इसकी दो चीज़ें होती हैं और आगे ये हमारा होम है होम इन्होंने क्या दिया हुआ है होम इन्होंने जी इंटरफेस में दिया हुआ है हमें ये देखें ये डिपॉज़िट है अगर हम इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डिपॉज़िट से होगी और ये हमारा विड्रा है यहाँ पर जो हमारी प्रॉफिट होगी या जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी अगर हम उसको निकालना चाहते हैं तो हम विड्रा के ऑप्शन पे आएंगे ये इन्होंने हेल्प का ऑप्शन दिया होगा किसी चीज़ को अगर समझ नहीं रहे तो यहाँ पे आपने क्लिक करके हेल्प ले सकते हैं ये आगे इन्होंने टीम क्रिएट करने का कहा हुआ है कि आपने टीम क्रिएट करनी है जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट में जो आपकी प्रॉफिट है वो डबल होती जाएगी ठीक है यहाँ पे ये ट्रेड का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से आप ये जो डिजिटल करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन है और इस तरह की और मिलती जुलती करेंसीज हैं वो ख़रीद सकते हैं सेल कर सकते हैं ठीक है और ये यहाँ पे इन्होंने ट्रस्ट वैलेट दिया हुआ है यहाँ पे आप इनको पैसे रख सकते हैं और ये एजेंसी कॉरपोरेशन है यानी कि अगर आपका टारगेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपकी टीम वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप एजेंसी कॉरपोरेशन में भी आ सकते हैं और ये इन्होंने इनवाइट का ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ से आप टीम क्रिएट करेंगे ठीक है आइए हाँ, चलते हैं हम नीचे नीचे इन्होंने क्या दिया हुआ है नीचे ये डिजिटल करेंसीज दी हुई हैं ये बिटकॉइन है ये लाइव चल रहा है इसका अभी प्राइस क्या है कोड <coughs> चेंज हो रहा है नहीं हो रहा ये सारी इंफॉर्मेशन है अभी हम इसके होम पे शुरू में चलते हैं तो इन्होंने जो नोटिफिकेशन ऑन होने पे मिलता है उसके बारे में बात करते हैं अच्छा अंसर भाई मुझे पता चला कि ये एक दो दिन पहले ऑफ़र आई है उसके बारे में दोस्त पूछ रहे जी विदड्रॉ नहीं हो रहा पैसे निकल नहीं रहे इससे जी जी मैं उसके बारे में आ रहा है जी सक अभी मैं उसके बारे में आने लगा था जी अभी ये देखिए ये हमारे इन्होंने होम पे अपनी ऐप एप नोटिफिकेशन दिया हुआ है जिस तरह स्कूलों में होता है नोटिस बोर्ड होता है ना जी जी। ये इन्होंने अपना एक छोटा सा नोटिस बोर्ड बनाया हुआ है उसमें ये हमने इन्होंने दिया हुआ है कि ये हमारा जो तीसरी चश्माई है वो क्लोज हो रही है तो उसका जो हमने काफ़ी ज़्यादा हमारी जो टारगेट था उससे ज़्यादा हमने अचीव किया है जी, जी. उसका जो ज़्यादा परसेंटेज है वो हम अपने जो मेंबर्स हैं उनको हम डिवाइड करेंगे ठीक हो ठीक है तो इन्होंने देखे क्या दिया हुआ है जी ये कहते हैं कि आप नए जो क्लाइंट है वो भी और जो पुराने हैं दोनों के लिए या फिर है अगर वो सिक्सटी यानी कि सौ प्लस अगर डिपॉजिट करते जी, हैं जी। तो उनको एक सौ सत्ताईस डॉलर फ्री मिलेंगे अगर वो एक सौ सताइस डॉलर जमा करेंगे लेवल वन वाले जी जी उनको एक सौ सताईस प्लस मिलेंगे ठीक है दो सौ छप्पन आएंगे इसी तरह उन्होंने नीचे लेवल टू वालों का दिया हुआ है कि वो तीन सौ करेंगे तो उनको तीन सौ प्लस इनके छः सौ डॉलर आएंगे इसी तरह उन्होंने हर लेवल के बारे में ये चीज़ें दी हुई हैं ठीक है और ये पहले इन्होंने दिया था अड़तालीस घंटों के लिए फिर उन्होंने एक दिन का इजाफा किया अभी ये बारह अप्रैल तक ले गए हैं और इन बारह अप्रैल तक बारह अप्रैल तक ये कर दिया यानी कि करेंसी निकल नहीं सकती नहीं नहीं नहीं, वो बाद में बताता हूँ उसके बारे में अच्छा, मैं अभी अच्छा। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये अच्छा। जो ऑफर दे रहे हैं बोनस दे रहे हैं जी जी ठीक है ठीक है ठीक है अब पहले ने 48 घंटों का ऑफर दी जी जी उसके बाद एक दिन का इजाफा किया और अभी जो है ये कर रहे हैं बारह अप्रैल तक ठीक हो अब देखें इनके काम के बारह अप्रैल तक इन्होंने एक और चीज़ की है वो क्या किया है कि इन्होंने जो विड्रा है उस पर पाबंदी लगा दी है विड्रा नहीं विड्रा नहीं हो रहा ठीक है बाकी पैसे जमा हो रहे हैं काम हो रहा है अगर टीम मेंबर को काम कर रहे हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट भी आ, मतलब बोनस भी आ रहा है जी जी। लेकिन जो विड्रा है जो मेंबर को चाहिए जिसके लिए वो इस पर काम कर रहे हैं वो नहीं दे रहे ठीक है और ये आ, ये स्कैम है ठीक है इसलिए ये कह रहे हैं कि इन्होंने विड्रा बंद कर दिया अगर ये स्कैम नहीं होता तो ये विड्रा बंद नहीं करते ठीक यानी कि लोग पैसे अपने जो इन्वेस्ट करते हैं वो निकाल लेते निकाल लेते तो हैं तो इन्होंने निकालने का ऑप्शन ही बंद निकालने का ऑप्शन बंद कर दिया जमा करने का ऑप्शन दे दिया अभी जो लोग जमा करते जा रहे हैं बोनस के लालच में कि हमारे पैसे डबल हो रहे हैं जी, जी, लेकिन उन डबल का क्या फायदा जो आप निकाल नहीं सकते यूज नहीं कर सकते ठीक है ये देखें ये हमारे पास ये इन्होंने दिया हुआ है recharge your account with sixty अभी ये नई शामिल कर दिया है छोटे से छोटी अमाउंट भी सिक्सटी से लेकर सिक्सटी सिक्स पॉइंट डॉलर तक आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक सौ बत्तीस डॉलर आएंगे ये इन्होंने दो हज़ार प्लेसिस पे लागू किया है दूसरा इन्होंने ऑप्शन रखा है कि आप एक सौ सताईस डॉलर से एक सौ सताईस इशारिया नौ सौ सेंट तक सेंड करते हैं तो आपको दो सौ चौवन dollar U S D receive होंगे ये एक सौ हाँ जी बिल्कुल एक सौ सताईस इसमें बोनस शामिल है दूसरा लेवल टू वालों के लिए इन्होंने दो सौ सताईस से दो सौ सताईस बोनस रख दी है ठीक है उनको चार सौ चौवन मिलेंगे इसी तरह उन्होंने हर लेवल के लिए रख दी है ये लालच दे रहे हैं पहले उन्होंने सिर्फ एक सौ सताईस वाला लालच दिया ठीक ठीक अभी छोटे से मतलब छोटा हाँ, भी कर अगर किसी के पास पैसे कम है हाँ, जी, तो जी, वो भी इन्वेस्ट कर ले ठीक ठीक ठीक है तो लेकिन तो, इसका फायदा नहीं है ना जब जी बिल्कुल मैं आपको दिखा, नहीं जी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखें ये मैंने विड्रा पे आया जी जी जी ये विड्रा पे ये इन्होंने चैनल दिया हुआ यहाँ पे यू एस डी टी जी जी इसको सिलेक्ट किया ये नीचे हमारा बाइनेंस का एड्रेस लगा हुआ है जहाँ पे ये विड्रा होने थे जी जी ये हमारे नीचे डॉलर लगे हुए हैं ठीक है, है। यहाँ पे इन्होंने देखें हैंडलिंग फीस रखी है वो तो चलो विड्रा पे सारी कंपनियाँ रखती हैं ठीक है लेकिन ये हमारा जो विड्रा लगा हुआ है जो हमने लास्ट पे टाइम पे लगाया हुआ था ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ उसके बारे में बैक करके ये हम माइन पे गए वहाँ पे हमारा जो विड्रा की रिक्वेस्ट लगी हुई है यानी आपके विड्रा नहीं हो रहे जी जी बिल्कुल ये देखें ये मैंने 230 विड्रा की रिक्वेस्ट डाली हुई है जी जी तो ये हमारे फ्रीज हुए हैं यहाँ हम्म। पहले ये होता था कि 48 एट आवर्स का टाइम रखा था जी जी जब हम इधर से रिक्वेस्ट विदड्रा की डाल दे उधर से forty eight hours time start हो जाता अच्छा। उसके अंदर अंदर इन्होंने क्या करना होता था यहाँ से पैसे रिलीज़ करने होते थे और उधर जो बाइनेंस ऐप है वो भी ट्रेडिंग की है इसके मतलब ही है डिजिटल करेंसी की ना तो उसमें पैसे अपडेट हो जाते थे उधर से हम बैंक अकाउंट में या किसी भी मोबाइल अकाउंट वगैरह में ट्रांसफ़र कर सकते थे हम्म। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि ऑफरें दे दी हैं कि आपका बॉन्ड पैसे डबल हो रहे हैं लेकिन ये विड्रा वाले इन्होंने क्या कर दिया बंद कर दिया ये हमारे पास अभी तकरीबन एक, एक सौ घंटा से ज़्यादा हो गई यानी कि नाइन्टी सिक्स आवर प्लस हो गए हैं ठीक है इसको विड्रा को लगाया जी बिल्कुल ये इसका एक्चुअल टाइम क्या था 48 आवर्स लेकिन 96 प्लस आवर्स हो गए हैं अभी तक ये देखें 230 डॉलर जो है ये फ्रीज है जी ठीक है